Schönen guten Tag, Leute. Ich weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland ist der Spieler Christian Eriksen während der Partie einfach zusammengebrochen. Es gab ja einen Einwurf. Er ist gelaufen, aber irgendwie ja, hat man gemerkt, wie er das Bewusstsein verloren hat und einfach zusammengebrochen ist. Das war ein echt schreckliche Bilder, wie er dann ja, wiederbelebt wurde und mit dem Leben gekämpft hat. Und ja, man muss mal bedenken, dieser Spieler, der ist erst 29 Jahre alt, eigentlich topfit und der kippt einfach um. Ganz ehrlich, es ist ja oft so im Leben, ne? Die Menschen denken, ja, mir geht's gut, mir kann sowieso nichts passieren, aber ihr könnt mir glauben so ein Moment, der kann alles verändern und deswegen sollte man das Leben viel mehr zu schätzen wissen und einfach mal dankbar sein. Weil was ihm passiert, ist so, das kann jedem passieren. Du kannst, äh, ja, kannst jetzt über die Straße gehen, überfahren werden und dann äh, äh sitzt du im Rollstuhl oder du bist tot. Ne? Und äh, das sollte man immer bedenken. Ich muss mich auch immer wieder ermahnen, einfach ja, dankbar zu sein, weil uns geht's doch gut, wir haben alles. Und es gibt so viele Menschen, die ja gar nichts haben, die einfach traurig sind oder ja, schwer krank und so. Ne? Ich finde das immer wieder krass, so wie Leute mich sehen. dann denken die, oh, der Arme und so, aber ganz ehrlich, bin ich arm, weil ich dankbar bin und weil ich weiß, was es heißt, am Leben zu sein. Ne? Wenn ich so manche Gesunde anschaue, die durch die Gegend laufen, mit hängenden Köpfen durch die Welt laufen, dann weiß ich wirklich, dass ich ja, einen großen Reichtum habe. Und mit diesem Video will ich euch das einfach mal sagen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass das Leben ist kostbar und jeder Moment könnte irgendwie der letzte sein. Und ja, es war jetzt zwar ein kurzes Video, aber ich hoffe für den einen oder anderen trotzdem sehr lehrreich. Mir ist einfach nur wichtig, euch äh, diese Botschaften zu verkünden und ja, was ihr letzten Endes daraus macht, ist eure Sache. In erster Linie mache ich das für euch, weil ich will, dass ihr glücklich seid. Ja. Wenn ihr glücklich seid, dann bin ich auch glücklich und genießt das Leben, seid gut zu den anderen, helft den Menschen, wo ihr könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, seid gesegnet und niemals nur noch Hoffnung.